presented by Open Music. चलो तो मरवामी मरवामी माल रोता माल रोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से धोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवा से धोता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 चलो सही मरवा में माल रो अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो माल रोता बहनी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे बफा की दिल हमर दूरी रे हमर दूरी रे समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी बेरी बेरी रहिया चलो सहिया डुमरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से धोता चलो सहिया डुमरवा में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

के अपना लोरवा से होता चलो सही यार में माल रोता चलो चलो चलो यार चल यार चल चल सही यार में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक दीवाना जदि केहू तोहरा चक्कर में कुछ कर जाइब आ सनम जाके मर जाइब ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जा ना जी नगी में to be lava.

presented by Open Music. मरलू तुला तू प्यार में खिंचले बहरू लक्ष्मण रेखा कैसे तो लकीर के प्यार में खिंचले बहरू लक्ष्मण रेखा कैसे तो लकीर के बानी ना बज रंग बलि की दे खाती सीना के बानी ना बज रंग बोली की दे खा chorro. रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा हाजीपुर वैशाली तन्हा तन्हा रहत बानी हम तो मेहरब न लिखले बा लगत प्यार किस्मत मेहरब न लिखले बा दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सा कहाँ से सीखले बा दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सा से सीखले बा बात तो सब लोग देखा ले हथवा में हाथ धक घूमत सब लोग देखा ले दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सा कहाँ से सीख ले दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी सा कहाँ से सीख ले से जुदाई नशा कोई के भरोसा हम बनी पछता रंजन से जुदाई नशा प्यारे खाली वो है चिखले रामू गायकार प्यारे खाली वो है चिखले बा दिल तुरे के नया तरीका चौरी सकाहा से सीख बा दिल तुरे के नया तरीका चौरी सकाहा से सीख बा अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक

फिसल गईलू जाके दोसा के ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू जाके दोसा के ऊपर फिसल गईलू जाके दोसा राके ऊपर फिसल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू तू मौसम के जैसे बदल गईलू में ही देहिया भइल जिंदा लाश बा भइल जिंदा लाश पाक दोसा रख तू त मचल गइलू पाक दोसा रख तू त मचल गइलू तू मौसम के से बदल गइलू देहु सुनील रवि रंजन के दिहलो तू काहे धोखा हो बनी हम पचतात अब देके तोहे मौका हो सुनील रवि रंजन के दिहलो तू काहे धोखा हो बानी हम पचतात अब चल गईलू चितरांगद के जिनगी से चली गईलू तू